आज हम आपको ऐसी चीज़ों के बारे में बताएंगे जिससे आपके पर्स कभी खाली नहीं होगा या फिर आपकी तिजोरी जो काफ़ी लंबे समय से खाली है वो भी कभी खाली नहीं होगी जी हाँ आज हम आपको ऐसे उपाय के बारे में बताएंगे जिससे आपका पर्स कभी खाली नहीं होगा तो वहीं दूसरी ओर अगर आप चाहते हैं कि आपके घर में सदा लक्ष्मी का वास रहे तो इन चीज़ों का उपयोग जरूर करें हम आपको बताते हैं कि आपको ऐसी कौन कौन सी चीज़ें आपकी तिजोरी और आपकी पर्स में रखनी है जिससे आपको कभी धन की कमी ना हो हर एक व्यक्ति चाहता है कि उसके घर में से उसकी तिजोरी में से या फिर उसके पर्स में से कभी पैसा खत्म हो तो आज हम आपको बताते हैं ऐसे उपायों के बारे में जो आपको अपने पर्स में रखने हैं और अपनी तिजोरी में भी पुराने नोट पुराने नोटों को हमेशा अपने पर्स और तिजोरी में रखें चाहे वो दस का हो पाँच का हो या फिर कुछ पैसों का लेकिन अपनी तिजोरी और अपने पर्स में पुराने नोट जरूर रखें वहीं दूसरी ओर अगर आप चाहते हैं कि आपके पर्स में से कभी पैसे खत्म ना हो तो हमेशा दस रुपये हो पाँच रुपये हो या फिर बीस का नोट हो कम पैसे रखें लेकिन अपने पर्स में से कभी पैसा खाली ना होने दें वहीं एक और आपको सदैव लक्ष्मी जी का फोटो अपनी तिजोरी और अपने पर्स में रखना चाहिए लेकिन एक बात का ध्यान रखें कि वो लक्ष्मी जी का फोटो खंडित ना हो वो लक्ष्मी जी का फोटो कहीं से कटा पिटा ना हो लक्ष्मी जी का फोटो बहुत ही शुभ माना जाता है और अगर आप अपने पर्स या तिजोरी में लक्ष्मी जी का फोटो रखेंगे तो यकीन मानिए आपके तिजोरी और आपकी पर्स में से कभी भी पैसा खाली नहीं होगा तो ऐसी जानकारियां हम आपको हर रोज देते रहेंगे आप देखते रहिए Ghamasan dot com Subscribe our channel and press the bell icon